Inga ma pumpasangi baik-baik yo. Kalau makan dengan orang Jawa tuh, jam ambil makanan dulu sebelum dong persilakan. Masalahnya orang Jawa tuh dong suka basa-basi dulu. Biar makanannya akan enak lagi, tapi jam ambil dulu. Waktu di Jawa pernah makan dengan orang Jawa. Dorang tuh paling sopan pas sekali. Jadi jam bikin malu-malu. Ingatan, yang undang tuh si pembapakku sendiri jadi biar lapar dia ingin makan nih tahan dulu oh yuk iya. ingat satu lenyong jangan makan kayak di rumah bawa makanan banyak-banyak yuk kagak demen dah kalau ngeliat orang makan tuh ngoceh baik terus kalau lu diundang makan sama orang Jawa ingat pakai no baju yang cakep yang rapi jangan begajulan dah pokoknya orang Jawa tuh pada rapi-rapi jangan bikin malunya sama babe lu ya Alu, Bapak sopan kasih pesan bapaknya Kalau nggak ditambah orang, eh, harus jaga sopan santun, apalagi Jawa. Jampana antara kapiri kalau sementara makan yang orang Jawa. Nah, tapi kebiasaan makan yang bapak bunyi itu, orang Jawa yang sama dengan itu. Kalau di rumah hanya mau makan sementara bakurin kek, terserah pangannya. Kalau makan pilih yang sampai bunyi. nanti bikin malu keluarga itu. Orang Jawa kalau makan bapak diam sekali sama dengan raja dengan harus dapat menyelesaikan lindora. Harga diri orang berkeluarga ada pangan. Ingat itu. Loh, belum ada makan. Ayo dimakan loh. Hmm, diambil. Aduh santap aja ambil uh, mau basir loh nggak dimakan beneran contohnya wino yakin jos ini lagi ayamnya uh, mantap nah, ini kita uh, enak nih kalau ini langkah ambil aja santai aja Ayo dimakan kan, santai aja ambil aja lu baca rumah sendiri hmm. Warel, bagaimana tadi makan yang orang Jawa? Sopan toh?